155 billion euros. That's the amount committed for the 2016 EU budget. And unlike previous years, there was none of the usual infighting amongst institutions. Dans le Conseil, on a unanimité. C'est la première fois que ça a arrivé. The most significant redirection of funds is for the refugee crisis. On a doublé. On avait 2 milliards d'euros pour combattre la crise. On a 4 milliards. C'est impossible à ce moment d'avoir plus. But this is a budget that wants to concentrate on growth. It makes up nearly half the budget provision, some 69.8 billion euros. Horizon 2020, the EU primary research and development programme, is getting 10 billion euros, over 11% more than the previous year. Sur les points qui étaient importants pour le Parlement européen, le soutien à l'initiative, le soutien aux PME, prévoir les moyens nécessaires pour faire face à l'afflux des réfugiés. Je pense que nous avons euh, globalement fait du bon travail. So over vote at the plenary. Would it be as Face à ces grandes difficultés, il est bien d'avoir de la sérénité budgétaire.